Hoje vai ser a avaliação desse kit de panelas da Stanley. É o kit chama Prep and Cook e esse que a gente testou é de 13 peças. Decidi fazer um vídeo, é, a diferença da maioria das avaliações que a gente publica, porque como são 13 peças, eu tinha muita coisa para falar, acho que vai ficar melhor em vídeo. Então vamos lá. ustedes pueden ver es muy compacto eh, y él incluye dos panelas Sin esa de aquí es de 2 litros 2.3 litros y voy a tirar otra de dentro que es de un litro y medio tira todas esas partes para ustedes ver de, panelas a gente testou na última viaje que a gente fez para Patagonia, Patagônia Argentina. Vocês pueden assistir los vídeos de viagem en en nuestro canal, tem una playlist, playlist só para ellos. Un kit de panelas muy muy bom, eh, sobre todo punto forte, como todos productos de esa marca, es eh, a robustez y a de los materiais. materiales. Eh, em eh, vários dias de uso a gente usou muito, usou todo dia para preparar todas as refeições. Eu não vi quase sinais de desgaste, dá para ver que é um aço inox de muito boa qualidade. ¿eh? E o plástico, acho que esse é um nylon, e esse não lembro, mas eh, são plásticos muito bons. Eles não ficam com o sabor dos alimentos, é só lavar e fica como novo, não fica com cheiro, não fica manchado, não, não queima. E isso é muito importante. Eh, que eu senti falta, eh, para ele ser totalmente completo, de uma frigideira porque, por exemplo, a gente gosta de preparar torradas ou omelete para o café da manhã e eu nesse kit senti falta. Mas assim, se você vai usar o kit mais que nada para preparar eh, comidas com molhos, eh, ensopados, comidas mais de panela, o kit é perfeito. Depois que a gente eh, fritou alguns alimentos, por exemplo, eh, no começo eu fritei bacon aqui com cebola, a panela ficou um pouco manchada no fundo. É, eh, eu agora não quis tirar tudo porque na verdade essa mancha preta que fica, é, se você passa aquela esponja de metal bombril, essa mancha preta sai muito fácil. Por exemplo, essa aqui tinha acontecido a mesma coisa, mas eu passei aquela bombril muito leve para não é, ralar a, metal para no ficar peor que antes y salió todo de esa panela aquí así que por lo menos hizo las panelas son feitas de aso, ellas no ven con ningún material antiadherente aquí como teflón o cerámica yo Eu no que las cosas grudaron mucho, solo cuando quis preparar ovo no dio cierto en esa panela. eh, vezes não é feita para isso essa parte, ela tem uma marca aqui isso ajuda a não evitar cair do fogareiro, dependendo do modelo que você tiver. Eu senti que apoiei e ficou. Dependendo de, da onde você vai usar, eh, você consegue guardar tudo sujo aqui dentro e guardar dentro da mochila que não vai sujar nada dentro porque ela já tem essa trava aqui que pelo menos para mí, todas las veces que travela funcionó, no abrió abriu na mochila. Solo se tiene que cuidar de no echar líquidos. Las duas tampas las duas panelas vienen con esos furos aquí eso es muy bom porque você eh, dispensa un coador eh, para hacer macarrão o ou legumes cocidos. Eh, es muy bom para tirar agua de dos alimentos. Otra cosa que eu gostei fue ese detalle aquí, esa pesa de aquí. é de plástico. Então, o que, que tem de bom? A maioria das panelas de camping não tem isso. E outras vêm com isso de metal, acaba esquentando. Na hora que você precisa tirar a tampa e está quente, você queima o dedo. Essa aqui não. Não só que é de plástico, não esquenta. Ela, você consegue deixar ela assim, virada planinha para não quebrar dentro da mochila e o plástico já mostrou ser muito bom porque não derreteu nem nada, aguenta muito bom, bem o calor, já usei várias vezes, é, eh, não mostrou nada de desgaste. Outro ponto positivo do kit é essa tabuazinha, sim, muitos poucos kits vêm já com isso incluso e essa dobra, é se consigue guardar aquí dentro, no ocupa nada de espacio, es boa calidad, igual que todos los materiales. el arriesga un poco cuando se corta y eso va a acontecer, acontece con cualquier tabla en su casa. Otra cosa que gostei, los pratos son fundos, ¿sí? Entonces aquí se consigue comer eh, cualquier cosa. Y el bom da tampa es que, por ejemplo, la gente ficou en algunos lugares que eran bastante fríos Aí até você comer, terminar de preparar o café e as coisas, pode guardar alguma coisa aqui tampada e ela vai ficar quentinha por mais tempo. A gente gosta, mesmo que seja no camping, é, comer comidas mais elaboradas, com vários ingredientes. Eu, por exemplo, gosto de cortar antes os le as legumes, antes de preparar, então você consegue ir guardando os pratinhos, tem vários pratinhos separados. Sim, se você quer é, comer alguma carne, algo que precisa cortar, esse aqui já ajuda muito. E depois vem com esses dois utensílios, sim, com este sistema muito inteligente que você pode é, simplesmente tirar, é, colocar assim ou colocar duplo maior eh, para mexer la comida y todo más y além disso ele sirve para guardar aquí en forma super compacta. entonces achei que este utensilio por ahí podría ser mejorado Por Porque es muy grande para você mexer, como se ve ele ocupa muito da panela, então acaba meio que dificultando, dando uma dificuldade na hora de mexer nos alimentos e ele suja muito por esses furinhos. Então, esse tipo de formato de utensílio é mais usado em frigideiras, é, para virar alguma coisa, para tirar alguma coisa. Eu acho que aqui poderia ter um formato de colher e seria perfeito, ou uma tipo uma colher plana, que são como as colheres de madeira que você tem na cozinha. O que mais gostei foi a qualidade dos materiais. Ele mostra ser um produto realmente para a vida inteira e espero que vocês gostem da avaliação. Acho que vou fazer mais avaliações em vídeo. É, se você gostou do vídeo, não deixe de dar like, não deixe de assinar o canal, que tem vídeo toda semana. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. E nos vemos na semana que vem.